Делегации Российской Федерации в том же составе э, посол Российской Федерации Грызлов, замминистра иностранных дел Руденко, председатель комитета по международным делам Слуцкий и замминистра обороны Фомин прибыли сегодня на переговоры, как, и, как мы и а, договаривались с самого начала. Как вы знаете, на прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений Российской Федерации Э, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня. По ряду предложений мы, в общем-то, нашли взаимопонимание даже за столом переговоров, но, однако, по некоторым наиболее принципиальным из них, что вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышления и на консультации с Киевом. Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге. Ну, мы приехали пораньше, договаривались, они, наверное, будут завтра с утра. в общем, с пониманием относимся к сложности их логистики. На территории Беларуси полную безопасность обеспечивает спецслужбы Беларуси. Наши военные обеспечили соответствующий коридор безопасности для их перемещения по Украине. В заключение ждем их завтра. В заключение хочу поблагодарить от имени всех членов нашей делегации принимающую сторону Белоруссию, руководство Белоруссии, МИД Беларуси за гостеприимство и очень профессиональную и оперативную организацию наших переговоров. Спасибо. Владимир Федорович, а, а место это выбирала украинская страна или это предложение российской страны было? Да нет, мы вместе решили. Здесь удобнее э, и нам, и украинской стороне. Брест хороший аэропорт в украинской стороне, ближе к польской границе. Поскольку они, насколько я понимаю, заезжают к нам через Польшу. Владимир Вячеславович, а можно, пожалуйста, вопрос? А будет ли на повестке обсуждаться а, тема прекращения огня, тема выстраивания гуманитарного коридора? Я именно про это вам и сказал в самом начале. Спасибо, Спасибо большое.